Tabi aralarına bir perde gerilmesi Deccalilerin hayatında önemli bir değişikliğe sebep olmuştu. Çünkü Taimilere verilmiş olan bu özelliğin onlara Rabbül Alemin'in bir ikramı olarak görmüşlerdi ve aralarındaki bu perdenin bir başka veçhiyle kendi yapmış oldukları bu yapay güneşin de onları kuraklığa getirip onları mahve perişan etmek istemişlerdi ya bu güneşin de bu yapay perdeden yansıyarak geri yansıyarak onların topraklarına zarar vermeyi gördüler. Öyle bir zarar ki Deccalilerin yaşadıkları topraklarda bu ışık e, mevcuttaki yılanların doğum oranlarını haddinden fazla arttırmıştı. Bugün içinde yılanlar her ne kadar karanlık bir bölgeye geçiyor olsalar da doğum oranlarını etkileyen ana unsur güneş ışığıdır ve bu güneş ışığının belli bir açıda geldiği bölgelerde daha fazla bulunmalarındaki çabaları da bundan ötürüdür. O yüzden biz Afrika'ya gittiğimizde daha büyük yılanlar falan görebiliyoruz. Daha çabuk erişkinliğe erişebiliyorlar. Zehir anlamında farklı unsurlar var tabii ki. Recali'ler bu sefer şeytana dönüp şunu söylediler. Senin yapmış olduğun şeyin sonucunda iş döndü bizi vurdu. Bizim tazim ettiğimiz güneş bize zarar verdi. Bizim tazim ettiğimiz güneş bizi mahve perişan etti. Bunu söyledikten sonra şeytan onlara bunun bir e, gelip geçici bir şey olduğunu bir yandan anlatmak zorunda ama bir yandan başladığı fitneyi bitirmek zorunda. Çünkü hem Taimileri ortadan kaldıramadı hem de Deccalilere yaptırmış olduğu iş yüzünden onların başına bela etti. Bu sefer şeytan dönüp şöyle bir yol izlemeyi seçti. Baktı ki kaderde Rabbul Alemin'in yeryüzünde yaratacağı, göndereceği ve ahir zamanda onun tabiri caizse temsilcisi gibi görev yapacak olan bir deccal var. Bu deccalin özelliği neydi? Biliyorsunuz ki hem kelime kökeni itibariyle hem yapısı itibariyle yalancılık. Yalan söyleyen adam ve kendisini tanrısal olarak gösteren benim cennetim var, cehennemim var diyen adam Allah Resulüne kadar gelmiş bütün peygamberlerin de ondan Deccal'in korunması için dua ettiği adam. Dolayısıyla şurada bir hadisi e, sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü bugünkü dersin anlayabilmemiz aynı zamanda geçmişte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği bir hadisle ilgili. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Nuh aleyhisselam dönemine geliyoruz zaten son birkaç dersimiz içerisinde. Bugün hatta Nuh Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelme sürecini anlatacağız. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gelişiyle alakalı mevzuat. Ama biliyorsunuz 3. cildimiz Nuh Aleyhisselam'ın tufanıyla son bulacak. E, tufana kadar gidiyoruz. Bu yüzden bu hadise oldukça önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nuh da kavmini Deccal'e karşı uyarmıştır buyuruyor bir hadis-i şerifinin bir bölümünde. Şimdi Nuh aleyhisselamın yaşadığı dönemde Allah Resulü'nün geleceği biliniyor. Nur Ahmet deniyor. Tarih boyunca anlattık. Peki Nuh Aleyhisselam kendisinden çok sonra gelecek olan bir adam için kavmini neden uyarmış olsun? Anlıyoruz ki Deccal'in dünyaya geliş meselesi Nuh Aleyhisselam'la alakalı bir mevzu ki bugün anlattığımız ders aynı zamanda bu hadis-i şerifeyi de tamamlamış oluyor. Yani Siyer Nebi'nin bir başka güzelliğini de bugün yaşıyoruz elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği hadislerdeki incelikli hikmetler. Gerçi tevhid ocağında da bu hikmetler ayrı birer ders olarak da yapılıyor, yapılmaya devam edecek Allah nasip ederse. Anlıyoruz Nuh Aleyhisselam'la alakalı mevzu var ki Allah Resulü bu peygamberden Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Şeytan insanları yalan söyleyerek kandırdığı için burada deccaliler de şeytanın gücünü ve kuvvetinin yalandan geldiğini anlayarak onlar da birbirlerine karşı yalan söylemeye başlıyorlar. Bu yalanlar öyle bir noktaya geliyor ki artık çoluk, çocuk, insanlar herkes birbirine yalan söylemek tabiri caizse bir hobi noktasına geliyor. O kadar rahat yalan söylenen bir ortamda Allah-u Zülcelal deccalilere bir peygamber gönderiyor. Bu peygamber peygamberse Taimilerden gelmiyor ama Taimilerin bulunduğu bölgeden geçerek o perdeden, o siyah yağmur yağan perdeden geçip gidiyor. Bir bakıyorlar ki adam ıslanmamış. Nasıl olur bu iş? Peygamber olduğu anlaşılıyor. Ve tebliğe başlıyor. Diyor ki bu adam şeytandır. Bu sizi kandırıyor. Bu sizi mahvedecek. Bu sizi perişan edecek. Şeytan buna karşılık onun da diğerleri gibi bir yalancı olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz diyor hepiniz yalan huyuna tutuldunuz. Hepiniz benim gibi oldunuz, yalan söylüyorsunuz e, benim böyle olduğumu düşünüyorsunuz daha doğrusuyla. Siz yalan hastalığına tutuldunuz. Bu hastalık bu adama da bulaşmış. Onun üzerinde böyle ıslanmaması onun yalancılığını kapatmaz, örtmez. Ve bu adama adamacağıza karşı olmadık tahkir, eziyet, vurdu, kırdı vesaire. Tabi burada peygambere Cebrail aleyhisselam geliyor diyor ki buradan çık. O da diyor ki ben tebliğ vazifemi tamamlamadım. O da diyor ki kendisine göndermiş olan peygamberi yalancı olarak adetmiş olan bu insanlara Allah Zülcelal yalancıların en büyüğüyle cezalandıracaktır. Peki diyor peygamber çıkıyor. Çıkarken sol tarafına doğru bir tükürüyor ve çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kötü bir rüya gördüğünüzde e, sol tarafınıza tükürünüz meselesi buradan geliyor. Çünkü o peygamber soluna tükürürken Dünya bir rüyadır. Bu rüyadan, bu pislikten Allah bizi uyandırsın tabiri caizse ifade ve ibareyi altını çizmek adına bu hareketinde yapıp çıkıyor. Tekrar Taimiller bölgesine gidiyor. Şeytan bakıyor ki Allah Azze ve bu kavmi adam etmek için daha fazla insanlar gönderebilir. O zaman gökte var olan Deccal'e ulaşma dönemi. Deccal'in varlığı biliniyor. Peki Deccal nedir esas itibariyle, yaratık itibariyle? Deccal gökyüzünde var olan Bugün de e, hani uzay kavimlerinden daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz gibi bir uzay kavimlerinden bir tanesi olup uzay kavimlerinden bir tanesinin yapmış olduğu büyük eziyetlerde eziyetleri sonucunda bağlanmış olan bir e, varlık. Bu varlığın e, yeryüzüne gönderileceği zaten kaderle takdir edilmiş Mehdi Aleyhisselam dönemi için has olan bir durum. Bu kesin ve kati olan bir varlıktır. Çünkü Allah Resulü hayatına geldiğimiz zaman da bu hadis-i şerifleri beyan etmeye gayret edeceğiz. Şeytan bunu yeryüzüne getirmesi için bir izin düşüncesinde. Yola çıkıyor, güneş bölgesine gidiyor. Güneşten biliyorsunuz 3 tane var. 3 ayrı güneş var. Güneş bir tane değil. Biz onu bir tane görüyoruz. Aslında 3 parçadan oluşuyor. Bu üç parçanın bir tanesinde ise büyük bir karanlık bölge var. Bu karanlık bölgede Deccali'nin bulunduğu alan var. Mikail aleyhisselam şeytanın gelişini gördüğünde buna engel olabilmek için engel olmak üzere Rabbül Alemin'den ordularına sevkini tam başaracağken bir emir alıyor. Allah Azze Celle Mikail aleyhisselam diyor ki bırak onu. Mikail aleyhisselam çekiliyor, şeytan Deccal'i alıyor ve yeryüzüne getiriyor ve Deccal'lerin başına işte diyor o tapmış olduğunuz güneşteki adam budur. Hatta Deccali yanında gelirken güneşten bir parçayı getirip onların eline sürüyor. Ama şeytanın bir özelliği şeytan onun ellerinde bağlı olan kelepçelerin açılması durumunda, onun serbest kalması durumunda Mikail aleyhisselamın ordularıyla karşılaşacağını biliyor. Çünkü temel mesele onun ellerinin bağlı olması. Bunun üzerine şeytan onlara net bir şekilde bu saatten sonra artık yöneticiniz budur söylediği andan efendi. Deccal diyor ki ne isterseniz vereyim size. Karşı tarafı yok etmek mi yok edeyim, burayı mahvetmek mi mahvedeyim. Onlar öncelikle kendilerine gelmiş olan bu peygamber vardı ya birkaç dakika önce anlattığım bu peygamberin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu peygamber de bir e, eve sığınmış geri gittiğinde Taimilerde bu evde Deccal diyor ki eviyle beraber buraya getirmeye hazırım. Çünkü her türlü imkanı gösteriyor ona. Bir anda o kuraklık ihtimali ortadan kalkıyor. Her şey düzene giriyor gibi gibi gibi. O diyor evi aynen buraya getiririm. Ve hakikaten Deccal bir anda oradaki evi alıyor. Bu kralın bahçesine getiriyor. Peygamber içinde Ve işin enteresan tarafı içeride hamile bir hanımefendi var. İçeriden çıkmasını söylüyor peygambere. Peygamber dışarıya doğru çıkıyor. Diyor ki evi de içindekileri de siz de şimdi mahvı perişan edeceğim ve göstereceğim sizin hiçbir özelliğiniz olmadığını. İçeriden kadıncağız diyor ki ben çıkmayacağım. Deccal diyor ki çık diye sana emir verdim ve çıkacaksın. Kadın diyor ki hayır çıkmayacağım ve sen beni buradan çıkaramayacaksın. Bizi olduğumuz gibi geriye gönder. Deccal diyor ki ben seni geri göndermeyeceğim. Seni evinle beraber tarıma edeceğim. Karnımda bir bebek taşıdığını söylüyor diğer peygamber. Diyor ki hayır ben seni mahvedeceğim. Kadıncağız da diyor ki ben şimdi burada öyle bir kelime söylerim ki söylediğim kelime seni mahvı perişan eder. Bu kelime kelime-i tevhidle beraber söylenen bir azamet duası. Bu duayı da bu kadıncağız Evliya Allah'tan olması hasebiyle Allah Azze Azze'nin ikram ilahisi Hızır Aleyhisselam'dan öğrenmiş. Bir peygamberin yanında bir başka insanın, bir evliyanın kerameti var mıdır sorusunun cevabı Hz. Süleyman Efendimizin tahtı meselesinde anlatılacaktır inşallah ki Kur'an-ı Azimüşşan'da var. Deccali bunu duyunca biliyor çünkü elleri de daha önce böyle bağlanmıştı. Eve aynen geri gönderiyor ve Deccal şunu söylüyor. Benim bu söz duymam halinde benim hayatıma sonu gelir. Beni öyle bir yere götür ki şeytan orada beni yeryüzünden hiç kimse bulamaz.'' Ve Deccal buradan giderken büyük bir sinirle Deccallerin medeniyetini alt üst ederek tabiri caizse tarumar ederek gidiyor. Ve onu karanlık bir yere bugün de insanları bulamayacağı apayrı bir adaya şeytan götürüyor. Ev geri gitti, içinde peygamber var ve hanımefendi evin içinde o peygamber soruyor sen kimsin? O kadıncağız da şöyle buyuruyor ben Nuh'a gebe olanım buyuruyor. Bu Nuh Aleyhisselam'ın annesinin yeryüzündeki gösterilmiş kerametlerinden biriydi. Bu kerametlerle deccaller bitiyor. O siyah yağan yağmur bir anda beyaz yağmaya başlıyor. Nuru Muhammedi aksediyor ve şimdi Nuh Aleyhisselam yeryüzüne geliyor efendim. Yarın Allah nasip ederse Nuh Aleyhisselam dönemine geçiyoruz. Bugünlük kalın sağlıcakla.